ai miña nena, a do val florido, cantas navegacións, cantos pesares, canto de mar eu levo percorrido para vir naufragar nos teus ollares. Ancorado nas fauces do olvido, lonxe da luz, lonxe dos patrios lares, leixado polo vento e malferido, chego ata teu porto para que me ampares. E dasme de beber, e dasme a vida a cántaros de fogo das entrañas que zuga a miña seda tarecida. Xa canso de contendas e fazañas, quixera ir cego pola mañecida si me levas da man e me acompañas.